jahongir omonovdan yana yangi qo'shiq premyerasi qora ko'zing tintin sehrlading sinsin kelgin endi jim jim bulgin sevgilim qora ko'zing tintin sehrlading sin xayolingga yetolmay dardlashmoqqa tilim lol qachon seni ardoqlay erkan bo'lgin bemalol visolingga yetolmay dardlashmoqqa tilim lol qachon seni ardoqlay erkan bo'lgin bemalol qora ko'zing sehrlading gebirme azar, qalbimga berma ozor jonim qo'lingga tutay visolingga qilma zor dardim ichimga yetay qalbimga berma ozor jonim qo'lingga tutay visolingga qilma zor dardim ichimga yetay qora ko'zingni sehrlading ko'zing tim tim sehrlading sim